Desde o campamento de San Caetano aquí en Compostela, Alternativas na Xustiza, CUT, STAG e CIGA, queremos vos explicar o que está a acontecer no día de hoxe, a crónica dunha traición consumada. Este acordo eh, foi denegado por todo o Comité de Folga en pleno hai unha semana porque os plans de recuperación non eran admisibles, non era admisible que traballadores folguistas quedaran excluídos del. Non entendemos como unha semana máis tarde isto pode permitirse. Así mesmo, hai unha, unha cláusula de revisión. Sin embargo, esta cláusula de revisión ten truco. Esta cláusula de revisión condenanos de forma permanente a ser sempre os sétimos. É decir, solamente nos revisarían unha vez que eh, alcanzáramos a sétima posición. Tamén é sorprendente as cantidades que este ano nos dan. As cantidades oscilan entre 61, 63 e 67 euros para este ano, non os 300 euros que está dicindo o goberno. Isto quere decir que para este ano 2018, contravendo o que manda, o mandato parlamentario, vamos a estar no noveno posto. Esta é a realidade, non a que está dicindo Alfonso Rueda. Todo demais, eh, darlle simplemente as gracias a todos os traballadores e as traballadoras que, ca súa dignidade e resistencia, fixeron posible estar 80 días de folga eh, fan posible que nós estemos aquí loitando por elos. O traballo, o esforzo, o recoñecemento para todos eles. Hoxe consumouse a traición á xustiza en Loita. Eh, todos os traballadores da xustiza que estábamos aquí de xeito histórico eh, nun seguimento de folga eh, sin precedentes nesta administración que xa tiñamos a batalla vencida e eh, asistimos hoxe a esta vendida por parte de esas catro organizacións. Eh, non podemos eh, avalar eh, ese trapicheo, esa negociación pola porta traseira que quedou eh, patente, que saliu a luz pública eh, fai oito días na, na última mesa de negociación, despois na rolda de prensa, cando o propio Rueda desvelou ese entramado que tiñan. Eh, que é unha traición para todas as traballadoras e todos os traballadores que estamos aquí. É un acordo que nos condena. É eh, a famosa pena de, previsión, eh, de prisión permanente revisable que se está a pedir, pois eso que nos eh, plasman ese acordo coa cláusula de revisión. Reléganos o sétimo posto para poder empezar a revisar. Eso é unha traición en toda regla, e eh, é un pan pa hoxe e fame para mañán. É unha soga pescozo, estamos lastrados no fondo do océano, non podemos a reclamar en absoluto ningún incremento retributivo daqui a sabe Deus cantos anos. Eh, aparte diso, o plan de recuperación que acaban de asinar eles é exactamente o mesmo que fai unha semana tampouco nos valía. É un plan de revisión na que quedan centos de traballadores excluídos destruídos e cartos que poden ir destinados, cartos que están arrecadados pola folga, que poden ir a destinados a, a outros compañeros, outras mesas das que non secundaron ou incluso a levantar xulgados que, eh, que estaban atascados non polas condicións da folga. Este ano, eh, este acordo que se acaba, e eh, que, xa, que acadaron os catro sindicatos eh, eh, oscilan, son cantidades que oscilan entre os 61 e 63 euros. Esas cantidades moi lonxe do, do que se reclamaba inicialmente e moi lonxe do que incluso na última semana defendemos todos en Unidade de Acción Sindical eh, estamos no noveno posto, eso non pode ser. É unha tradición en toda regla eh, e o que non podemos facer é avalar as, estas tres organizacións que estamos eh, aquí hoxe falando, eh, destapando toda esta entramado, toda esta maraña, non podemos avalar, nin vamos a avalar eso. Mañá convocan eh, votacións, a convocan a parte oscura, o lado oscuro que asinou ese acordo eh, de noite e con alevosía, eles mesmos van a ser os interventores, aparte de ser os convocantes, e van a ser os que reconten. Que garantía temos eh, de que non haxa pucherazo nesa votación do mesmo xeito que nos la meteron clavada a todas as traballadoras que secundamos a folga eh, durante estes meses. Oxe é un día triste para o colectivo da Administración de Justicia en Galicia. Oxe consumouse a traición de catro sindicatos que levaban tempo eh, se levaban en concreto mes e medio. Oxe o sindicato eh, SPJ Uso, Eh, eh, CESIF, Comisións Obreras e UGT venderon a todo o colectivo de, de, de Administración de Justiza por agarrarse a aquel pacto que tiñan coa Administración. Preferiron quedar ben coa Administración de Justiza e deixar eh, de lado os, os traballadores da Justiza. Oxe, eh, combinouse precisamente eso que xa sabíamos todos, combinouse precisamente con un mal acordo, un acordo que non nos saca das últimas plazas eh, en canto ao ámbito retributivo, un acordo que non acada unha, unha cláusula de revisión que nos garantice que nos vindeiros anos vayamos a estar por riba da media da, das comunidades autónomas, un acordo que en canto ao plan de recuperación sigue sendo malo porque non vai, non vai chegar a todos os traballadores, moitos centros de traballadores van quedar sin recuperar un can eh, dos descontos da folga, que só garantice é o 80% da recuperación do traballo, pero que non fala en absoluto do tanto por cento de recuperación dos, eh, dos descontos feitos eh, durante a folga. Ese, ese acordo é malo de por sí e despois ainda ben por enriba a segunda, a segunda parte. Foi feita por, con nocturnidade, con alevosía, foi feita con mala leche e queríamos saber as contrapartidas que ten eses sindicatos por firmar un preacordo tan malo para esta colectivo. Perdón.